Вчора у нас був день екскурсій, ми вчора ходили в парк динозаврів. Внук нам показував, внук і правнук для нашої мами показував нам парк динозаврів. Йому було дуже цікаво. І от наскільки нас хватило, настільки я й зробила трансляцію, наскільки хватило самого внука. Ну, що хочу сказати? Хочу сказати про, е, я думаю, ви побачили парк динозаврів, е, побачили мої трансляції і зрозуміло, що діткам, тим, кому 4, 5, 6 і так далі років, воно не буде цікаво. Е, але вони йдуть своїми батьками і, звичайно, за них гроші беруть. Квиток, квиток безкоштовний до трьох років, але до трьох років, звичайно дитині там абсолютно не цікаво, вона зовсім нічого не буде. От Наш внук трошки бігав, і і нашої мами правнук. Показав нам, от наскільки його хватило, настільки я вам і показала. Обійшлося нам на вчорашній день 400 гривень, екскурсія. І дуже сильно втомлена наша мама, якій 83 роки. Ми навіть пожалкували, що ми її взяли. Сьогодні, друзі, прийшло натхнення, вирішила приготувати. Дуже довго збиралася. Зараз я вам покажу. Зробила шарлотку. Друзі, я зайшла в прямий ефір, е, в пряму трансляцію, тому чат у мене працює. Задавайте питання, пишіть, розказую шарлотку. Рецепт шарлотки. На низ я поклала яблука порізані. Потім яблука були трошки кисловаті, тому я їх посипала щедро цукром. Потім зверху я побачила, в мене стоїть, я вам пізніше цей рецепт розкажу від суставів, і тут стоїть кунжут. От прийшовся мені, я побачила кунжут. І тому яблука я вирішила посипати кунжутом. Яблука порізала, посипала цукром, потім посипала кунжутом зверху, потім взяла 4 яйця, збила міксером, туди стакан цукру, щепотку солі і стакан муки. Випікала 15 хвилин при 220 високій температурі, а потім ще на 10 хвилин поставила на 200-180 десь так. І отримала таку чудову шарлотку, гарно випечену, симпатичну. Я думаю, що смачна. Ну, коли я в прямому ефірі, я зразу давайте вам про шарлотку роз... Давайте ми її скуштуємо. Все-таки все-таки скуштуємо на смак, яка вийшла. Придумала е, кунжутом посипала, я думаю, повинно бути цікаво. І е, забула вам ще сказати, в мене ще були всякі, е, називаються семена для салатів, тому я їх також. М -м, непогано, непогано смачно. Яблука хороші. Саме головне, яблук не повинно бути багато. Хоча я і люблю, щоб яблук було багато, але він тоді пропікається гірше. Ось ну, тут получився і льон дав вкус. Смак дав і льон. Непогано. смачно. Ну, Зайшла в прямий ефір, не було кому куштувати, тому разом з вами я і спробувала. Ну, і тепер хочу сказати, за слідуюче моє натхнення це також буде мій рецепт, мій витвір. Піца. Піцу робимо квадратну. Я зробила тісто дрождєве хлібопечки. Тепер взяла 100 грам томатної пасти, туди додала 100 грам майонезу і рясно змазала. І далі будемо, далі у нас буде курочка. Курочку хочу сюди на Потім у мене є один грибочок це печериця. Такі наподобі, як мисливські. Покладу туди сосиски. Також візьму туди ананас. І подивимося, і сиру хочеться побільше. Поки що я устанавливаю свою камеру. Друзі, ви можете мені писати, а ми будемо в прямому ефірі з вами працювати. Чат працює, тому можете написати свої, в кого є які, можливо, рецепти. Це теж наша красота екзотіка. Зараз я бачу, що видно. Напишіть, як видно. Я буду бачити ваші чати і буду писати. Значить, найперше починаємо з курочки. І поки ріжу. Хочу вам сказати, звідки прийшла ідея мені цієї піци. Ми були в Богуславі, їздили відпочивати від е, цих гучних звуків. І там я роблю піцу і включила прямий ефір. А, клас. Да. Люблю піцу. Піца буде, я сподіваюся, що піца буде класна. <laughs> Ні, ну чого? Е, значить, Тісто в мене вийшло, тому що він з хлібопечки. Воно воно дважди підходило. Саме головне, що повинно бути, якщо дрождєве тісто, зрозуміло, що воно повинно підійти. Я його розкатала тоненько і вирішила зробити на квадратній. Е, взяла, так як я бачила, що треба дуже обільно і хорошо помазати помазати е, пастою із майонезом. Ну, Я зробила з майонезом. Тепер курочка. Те, що я бачила, як дівчинка сипала, вона сипала курочки, було так, знаєш, щоб. А вона волокна робила. Вона в неї були волокнами. Ну, в мене в мене також дивись, от виходить, теж волокнами. Mm? Да, У мене зварене м'ясо, і теж ми тоді, як їли, в нас кругом було м'ясо, правильно? М'ясо це огонь. Ну, ну, Звичайно. І щоб від мужчини б я почула, що м'ясо. Ну, що м'ясо нам Потім я візьму ковбасу. Чи не жирно буде? Ні, ну я думаю, що ні. А, і мені треба відкрий мені, пожалуйста, ці. Я сок давлю. Ага, ти сок робиш. Прийшов Від- подивитися. що Відкрий мені. Ну, а як же я відкрию? Мені треба ананаси. Ананаси. Ми, ми покладемо туди ще ананаси. А, помідори. Диви, як добре, що я побачила помідор. Помідори нам треба буде помідор. Це, я можу взяти туди сливку лучше. Це хороший сочний Ну, помідор. От якраз він через- може через що сочний туди. Е, Так, Валер, ананаси не з'їли случайно? Та внизу, наверное. А, є, є, є. Я думала, що з'їли ананаси. Все, да, відкрий, відкрий мені ананаси, і все, я далі поїхала. Духовка в нас уже гріється. Значить, курочку ми вже поклали. Чат у нас працює, якщо хтось є, пишіть. А можливо, хто хто захоче, давайте разом зробимо піцу. Так, тепер тепер мені це я, щоб не забути. Я ще її знайшла один, одну печеричку. Mm, Вкусно? Ананас. Супер. Ананас клас. Так, зараз хвилинку. Все? А, ну все, дякую. Будь ласка. Ну, Дашку, Дашку позвихай помер. Да, да. Ні, Дашки, Дашки мені тут не треба. Так, я викину, щоб воно потім мені не мокре було. Ананас беремо. Я взяла такий дольками. Консервований дольками можна взяти е, свіжий е, в магазині, воно буде, мабуть, смачніше але свіжого я не, не знайшла. Як я навчилася швиденько зливати, от у нас, да, у нас отака от. Раз, перевернули і воно полилось. Такий в мене ананасний компот. все злила, тому що мені треба мені треба сухі ананаси. Чуєш, я може точно сливку дати? Дуже, він дуже сучний. Давай сливку. Дуже сучний, Мгм. щоб він, вона не через що була цілою. Наші ананаси. Візьмемо слив, сливку помідора. Я спочатку такий підготувала. Але чоловік пропонує сливку, щоб воно було не дуже мокре. Ну, оцього одного, одну печеричку я покладу, може, кому то й попаде. Якщо я, Звісно, аби їх було більше, можна було покласти їх через кожних 5 см. Я дивилася, вони кладуть через кожних 5 см. Ну, нічого, непогані такі. Такі колбаски. Бо той помідор не скупаний, мені кажеться, він дуже. Там дуже багато. Дуже сочно і буде мокро, так? що, да, мені кажеться, що це буде якраз. Ти помив, ні? Да. Це буде якраз там. Дякую. Все, що, що. Да. Дякую, дякую. І розкидаємо. Розкидаємо десь приблизно через 5 см. Так дивлюсь. А Можна навіть дивитися там, де не попало м'ясо, туди кидаємо колбаску. Колбаску треба брати таку, щоб було м'ясо хоча б. Ну, я так думаю, бо я так вважаю, що Якщо в колбасі нема м'яса, то тоді, звичайно, краще взяти м'ясо. От того ми такі взяли. Знаємо одну фірму, вроді би вони рекламують, і ми бачили, що в них є і ферма там. І, Тобто вони туди беруть м'ясо, а не мішки. Одразу про мішки розкажу мабуть, з 90-х років такий анекдот ходив. Іване, піди, принеси. Принеси сосиски. Це на заводі до грузчика. Грузчик пішов, приносить мішок. Каже, я ж просив молочні сосиски. Будь ласка, читай. На мішку написано. Молочні сосиски. Каже, відкриваю, а там просто мука. Водою, каже, розбавляєш і будуть тобі сосиски. Так, я думаю, достатньо. Тепер, тепер, що ми кидаємо? Наші ананаси. Розкладаємо Теж так, як ото, як пшено курям дають, да, розкидають. Так я і розкидаю його. Розкатала я його, от саме тісто, розкатала товщиною було десь 2-3 мм, не більше двох. Дуже я його так розкатувала і дуже гарно розкатувати, зараз я вам покажу на оцій такій силіконовій, на силіконовому коврику. Його потім можна взяв прямо з ковриком, перевернув в дечку. Я все-таки думаю, що повинно получитися. Ну, от стільки дивлюсь, так, щоб десь приблизно, знаєте, які будуть кусочки у вас, щоб на кожний кусочок помістився, наприклад, один ананас, один кусочок ковбаси. Ну, отак. У мене залишилась половина. Помідори. Помідори і потім буде сир. Все. Хто хоче, можна кунжутом посипати. Мабуть, я це так і зроблю. Я візьму трохи кунжуту. От мені вже на очі воно попалося, да? то я, мабуть, ну, трохи я взяла небагато. Одразу ж про кунжут. Хто пам'ятає, розкажу. Кунжут, в ньому дуже багато кальцію. І в кого вже є проблеми з суставами, ну, звичайно, прийдеться працювати над собою дуже довго, якщо вже запустили це. А для профілактики, звичайно, краще всього кидати кунжут скрізь. коли печете, коли салати скрізь, можна його не шкодувати. Всі рослини, всі сімена, все полезне. Ну що, друзі, є в мене хтось немає? Ну, хто захоче написати, вже потім можете мені писати в коментарях. Ось такий в мене сьогодні день. Дуже довго збиралася зробити піцу того часу, як приїхала з Богуславу. Тобто це вже пройшло два тижні. Кажуть, довго запрягаємо та швидко їдемо. Так і в нас. А ще, поки я ріжу, хочу вам сказати, я дуже, мені дуже подобається чорний хліб але їм я не багато хліба. І в мене він в хлібничці лежав, так що й зацвів. Достала на сковорідку. Все це пройшлося. Ну, воно тільки почалося. І немає ні запаху, ні ні самої білізни цієї. А пам'ятаємо, що пеніцилін яким чином винайшли? Коли забулися за хліб, побачили там пеніцилін і таким чином винайшов, винайшли пеніцилін. Точно так же, як ми знаємо, як італьянці, що таке піца, як вона як, е, як вона появилася в італьянців. Піца це була їжа бідняків кажуть, я його створила із того, що було, да? із того, що було. Поэтому заглянула господиня в холодильник, дивиться, нічого немає, а чоловік хоче їсти. Чи діти, діти кричать, хочуть їсти. Ну що, от є, мука є. Дрожді тоді були завжди. понакидала, понакидала всього. Помідорчики для смаку і зверху сир. В італіянців сир є завжди. Вони, от моя сестра була в Італії. Зразу відбахнула пішли 23 лютого. Вони поїхали, з дітьми вона туди поїхала, але кажуть, кругом добре. Дома краще. Ну, Вона розповідає, що сир у них постійно. Ти насправді розповідає, що дуже дуже приємні е, італіянці. Дуже гостинні. От таким чином це про піцу, да? А якщо взяти, теж є такий продукт, знаємо, да, сир. Любимо сир з голубою плесені. Також відпочивали, відпочивали, були не гості. Цей сир залишили. Через тиждень побачила його. І от він. Ні, там ще трошки, значить, вони його побачили, вирішили помити від цієї плі... від е, самого цього грибка, від цієї плесені. Вони його помили, попробували на смак. Ну, Смачно, комусь понравився, комусь подобалось. От таким чином і далі почали нам розказувати, який він смачний. Насправді мені він спочатку дуже не подобався. Його треба зрозуміти. Потім я зрозуміла, що сир блю, значить, там зверху корочка, мені подобається ця корочка. А саме всередині сир він такий, як плавлений сирок. Ну, Звичайно, він трошки смачніший. Ну і треба знати, що не кожному, не кожному можна їх їсти. От є у нас сир, ми його не шкодуємо, розсипаємо по всьому. Зараз ми ще дотремо, тому що я тоді зробила була, заказала піцу, у них там було своїх 100 грам сиру. І я заказала ще 100 грам. Тобто в піці сиру багато не буває. Ну, але не треба, звісно, і занадто багато робити. Дотираємо наш кусочок до кінця. Так що, таким чином, друзі, в мене сьогодні шарлотка раз. Йогурт я поставила. Зараз через, уже виключився, треба його вимкнути. йогурт. І третє буде піца. Зразу хочу вам сказати, піцу питає мене сестра, каже, ти піцу яку? Круглу чи квадратну? Це вона мене і наштовхнула на те, щоб зробити квадратну. Думаю, ну для круглої я постійно думаю, куди її, як її випікати, куди її, як її ставити, куди. Думаю, все якось треба купити форму для круглої піци. А тут собі на І все. Так. Ну і так як е, випікали мені коли ми ту піцу, яка мені сподобалась, там було 15 хвилин. Тому я, мене виставлено на 220, тому я відправлю його на 15 хвилин в печку, в духовку. Тут на 220. Все, нехай йде. Хай йде в духовочку. на 15 хвилин. у нас виставлено 220 на 15 хвилин. Так, поки що наведемо. Кого там, друзі, пишіть мені. Є в мене хтось в друзях? 7 хвилин. За 7 хвилин ми розкатали піцу, нагріли духовку, поставили її на 15 хвилин. Я е, думаю, можливо, там буде менше. ховаємо, щоб нам не заважало. Ананаси теж з'їдяться. Так, стола зараз витриму. І тут ми будемо смакувати нашу піцу. А тим часом, поки піца у нас, я вам зараз розповім про отаке бат, назвемо його, це бат для суставів. Цей рецепт мені дала одна моя знайома. Дякую тобі, Світланко, за рецепт. Я, звичайно, його обов'язково зроблю, коли прийде натхнення. Стоїть уже, стоїть уже е, підготовлені семена, стоять вже тиждень, тому Скоро те зробимо. Поки що розкажу вам, яка в нас погода. Буквально хвилин 15 назад пройшов дощик, була невеличка гроза. Дашка наша не ховалась. тому що вона невелика, у Дашки не вховалася. Тут у мене забіг, звичайно, не для моїх підписчиків, а можливо, хто перший раз в мене на каналі. Я вам хочу розказати, що Дашка це моя собака, і вона дуже сильно відчуває саме грозу. Навіть за три дні, якщо гроза нам лишається десь в регіоні України, десь вона вже недалеко, можливо. Ми навіть цього не бачимо, ще й погода може бути хороша. Але Дашка наша буде не Дашка, Буся. Дашка лежить у мене на порозі, і я вам розказую про Дашку. Не Дашка, Буся наша буде ховатися, тікати. Вона такої породи якоїсь лисячої. І того якісь котячі гени, мабуть, у неї є. Тому що вона зовсім не така, як собаки. Трусіха, вона боїться грузи. вона дуже хитрюля. І от по дашки ми знаємо, по е, бусі ми знаємо, буде в нас гроза чи не буде. Зараз я вам хочу показати, мені дуже сподобався коврик для тіста. Я його побачила перший раз. Ось на такому я викачувала тісто. І так добре, потім його можна підняти і скинути прямо в свою формочку дуже е, краще миється, ніж досточки, ніж, ніж все. Так, розказую вам, друзі, дуже чудове, мені сказали, чудовий бад для суставів. Що туди треба? 100 грам розмолотого льону, 100 грам розмолотих це я планую собі зробити, ще не розмолола. 100 грам розмолотого насіння гарбуза, 100 грам розмолотого насіння кунжуту, 10 грам меленого желатину. Туди треба ще 100 грамів чорного тміну. Ну, я його не знайшла, а в мене є блек. Я туди візьму, значить, на оці 100-100-100 в мене піде туди десь 10 отаких пігулок масла чорного тміну. І все це потім, ну, в мене є трошки меду, ну я вам показую, щоб вдруг комусь. Сюди ми потім додаємо 50 грам меду. І смачно, і така от конфетка виходить. Потім кожний ранок по чайній ложці наче серце. Спробуємо. Спробуємо, потім скажемо як. Ну, головне собою треба займатися, запускати запускати себе не можна. Саме головне правило здоров'я це займатися собою. Ну що, підемо, глянемо, поки у нас тут все випікається. Дивимося, що у нас зараз хвилиночку. Що у нас тут з нашою піцею? Залишилося 5 хвилин. У, симпатично. А ще хочу вам зразу показати витвір з деревини не ну, опілки, скажем. Ну, от така красива роза. Чудова така. Зроблена на звичайні гілочки. Тут теж з деревини такі тоненькі такі листочки. І так гарно скріплено. Тут вона в нас стоїть. Що в нас там дивимося? Дивимося на нашу піцу. 15 хвилин пройшло. Ну да, пройшло щось не Ну, красиво. Красиво. Мені здається, вже і готова. Мабуть, треба пробувати. Ну і чому я казала вам Дашка-Дашка, тому що ось подружка наша тут. Видно чи ні? Тебе видно там, ні? Валір, наверное, вже все готово. Наверное, готова піца в нас. Зарізай. Ти прийдеш? Да. Попробуємо. Хочу сказати, що ну, погода у нас тільки що прийшов дощик і земля не висихає. Ще Ах, каже, мені поверніть устройство. Все, повернула назад. Зараз я попробую. Опа, а ну, є, є, є, є. Покажу вам шампіньон. Печериця по-українськи. Три штучки. А, ні, чотири навіть. Ось один маленький, другий, третій. Ой, зірвало. Якби я вас раніше побачила, я б кинула б свою піцу пахнуть. Ось ще один. Манюній. Не знаю, що з вами робити. Дашка в нас їх їсть. І слизняки їх їдять. Всі люблять печериці. Так, ну що ж, йдемо до нашої піци, тому що Погода така сонна. Сонна погода? Кажи. Каже, що сонна. Так, друзі, все, іду. Рижик біжить теж з нами. Заходи. Заходь, дружочек. Спочатку зараз ще помию печориць. Так, ось покладу. Так. Ще що зробила? Поки що йогурт. йогурт можна брати вилку. Люблю, щоб йогурт, щоб йогурт був такий тягнувся. Не тягнувся, щоб йогурт був пластом ціленьким. Друзі, пишіть мені, хто в мене. Так, тепер. чат працює. Можете участвувати в чаті. Достаємо нашу піцу. Валера. Валер. Валера. Іди, будемо смакувати. М -м -м, мені здається, нормально. Ти йдеш? Да, мушкари капець. Треба швидше перекручивать. Полный мушкар. А, ти ще не зарізав. Так достаю я ж. Все боюсь, хоч би, хоч би не. не. Та що там з нею нагрілося вже хороше? Клас, бери ножика. Что, виключати духовку чи ні? Ну, конечно. А вдруг не, а вдруг воно ще. А вдруг воно Так а там- чого з нею? Дітя моя. Ну вона тоненька, по идее, вона повинна бути. Чем ножом ріже? То ножом, конечно. А колесика немає у нас? Є колесика. Ну, Не ну, хочу. Да, тільки, мабуть, його треба підточити. О, колесико, та ні, Ага. воно не точиться. Та ні, ні, ні, круги такі не. Ні, ну, це ні. Круглий шукаю. Та ось доріжна жовта. Ну, бери, пробуй, тільки що дивися, щоб не це, не впихтися, бо дуже Ні, ні, ні, ні, ні. Великий. Ніж. А може оцей ніж? Оце що ну, такий як пилочка. Ні? Ні, я все-таки знайду. Я знаю, що такий був кругленький у нас колись. Ну, спеціально для піци. Ну я ним чого не любила, то що він тупий. Чого любила ним різати? Ось він, Валір. Це він? Ну да, ну, спеціально. Людям покажу. Оце він. Але що він у нас тупий. Як він може бути тупий? Мені нічого не різав. Так, мисочку. Ой. І так, да? Так, давай, да, як, як. Тобі дай рукавичку, бо гаряче. Давай. Або на ось держи отак ось. Ну, ти її ну, як? передержиш, я поки не знаю як. Як ти її передержиш, то воно ж буде суха з нею. Ну так. Да. Я так думаю. Угу. Давай, може, наоборот, сюди, а а тарілки сюди, щоб ближче до камери. Да, я покажу. О! Що? Сам даже. Куди ти можеш? Да, мабуть, 15 хвилин було б нормально, да? Я її чуть-чуть, я її чуть-чуть. Вона ну, ось запеклася, бачиш? Під низом. Я вже тут не можу порізати його. Угу. це де. О, а це клас. із-за те, що противень, Наверно, якби рівна ця, воно було б одинаково. Ой, дивися, симпатічне. Ну, тягнеться. Ну, ой, ой, ой, ну ти ж забираєш в мене Ну, помідор. забирай, то я розрізаю. Тягнеться сир. Хто тягнеться? Я тобі поможу. Не допомагає, я відрізав, воно, воно тут держиться. Ну, от в тебе треба його підточити, кстати. Я думаю, що То як він тут якщо ми його підточимо, то буде нормально. Да. Воно ну, нормально М, ну, Клас, Валіра, симпатично. А ну, зараз спробуємо. попробуємо. Може, воно ще. Угу. Ріж. Вона ось що погано ріжеться, бачу, воно тут запеклося і за те, що протвінь. Угу. Якби рівна була поверхність, воно б цього не було. А так воно з боків тут, виходить, гріє. його. Тут вона Так, де ріжеться, бач, вона ріжеться що прекрасно, а тут що ну, не ріжеться. Біля самої, там де кромка, Тут де да? що да, боко, А ну, боковий, бок- там де бокова зіштовхнувся. Ой, клас. І головне, що піца, вона ж. Вона. Зараз я покажу мамин кусочок. Отакий. Збоку. Ти сильно близько показуєш. Дуже близько. Конечно. Так. Твій кусочок. Я з'їв. Ти з'їси? Ну ладно. Такого Ні, ну може його вилочку якось, може. В смислі, піца? Піца руками їсть, чи вилочку. Я так думаю. Ну, може порізати, як тобі. Ну що? Знаєш, що не вистачає? Не вистачає мені наче трошки солі, Ага, солі мало. да? а у нас є такий соус. Це я згадала. У нас соус є. Називається. Да, не вистачає солі. Так а Там- дай соль, я підсолю собі зверху. Можна посолити, а Сильно можна. с- гаряче. Вона дуже ну, ну, гаряче да. Вона дуже трошки важко. А ну дай я попробую, що це за соус. Горчичний. М, А, Називається карі соус. Карі. Дай тебе? так я не знаю, в принципі. Ну, Мені кажется, кажеться, ну, дасть вкус. Та воно так вкус, тут солі. Дасть трохи вкусу. Такий карі соус, він трошки солодкуватий. І солі дай? Я не солила, значить, треба помідори потім солити. Да? Оставимо мамі. це Слушай, взагалі не солила її? Я не солила зовсім. Я... А, ну так, так, М, М'ясо не солене. М. а що ти ну, хочеш? Ну, саме головне, ти знаєш, сир. як в ресторані кажуть, головне не досол на столі. Да, я думаю, ну, Кажуть, ну, не Ну, досув на столі. щось воді не вистачає, але іменно солі. І помідори тонше треба. Угу. Я не знала, чим. Вони отаку ось ріжуться тонісінькі, Мм. тонісінькі. Вони дуже товсті. А мені, знаєш, мені подобалося з тим соусом. Мм, вкусно. Ну, Що, треба маму звати? Підсолив і другий кусок. Нічого, і, і тісто непогане, так? Да? Мгм. І не дуже товсте. Хороше. На помідори треба було просто велику ножом наточити. Mm. І тоненько такі, мабуть, 5 мм. Або є для помідорів спеціально та, що для капусти. Оця штучка. А, от тим цим? От якби я ним нарізала, правильно? Так, да, вони були б ідеальні. От, якби я отакою нарізала, да? то було б класно. Ну так, да, в принципі, тут було. А так вони вийшли дощі. Товстенькі трошки. Yeah. Я коли різала, так і думала. Думаю будуть будуть трошки товстенькі. Це я в цьому дивився в інтернеті, там де. Воно а, все то чим на, тоньше. На бургери. У них взагалі така машина стоїть. Помідор ставить, і його просто. А, я поняла. Дивися, секрет піци в чому? Должно бути дуже тонке тісто. Должні бути все, всі, всі слоя должні бути тоненькі. Угу. Тонко помідори. У нас то всі помідори вийшли. Угу. А ем, цей. А м'ясо чувствуется? Ну, помідори забивають. Помидоры забывают м'ясо, да? Хотя видно все и м'ясо, и і колбаски чувствуются. видно. Ну, За то, что їх багато. Угу. Ну, Ну, так нормально. Вкусно. з'їдобне. Правильно? Ні, вкусно. Угу. Тільки трошки зараз обуховував. Хороше, з'їдобне. То, вкусно. Побіг, нема коли. Ну, біжи. Ух, туди западало в нас. Ну, вкусно, да? Смачно. Ну, це ну, добре. Мамі треба дати. Ну, так позви ще. Мамі покласти сюди Я цього. Не, Ні, не знаю, ти мучай. То позви, де воно? Вона, мабуть, лежить після помідорів. Угу, натомилась. Ідіть піцу попробуйте. Іди, кицю, Лен, вытрешь по такому? Я це щось упробую. Угу. Ні, ще молодь молодь. Ідіть пробуйте. Хто? Вкусно я побіг. Нема коли молодь. То піцу Хорошо пробувати. Ммм, получилось. Получилось, так? Мені кажеться, да. А ну пробуйте. Господи, благословіть. Що ти, що слава тобі. Ой. Я трошки вкинула, трошки наче мало солі. Ось оцей соус. Я вам поклала соусу. Ну як? І і, і тісто вийшло, правда? Угу, ну тоненьке. Більше всього боялися за тісто. Тоненьке. Угу. Я ж його розкачала, чим ота хороша, я його розкачала десь міліметрів два. Воно було тонюсеньке, як на блінчик. Хорошо. Оце ж подивилася, ти та й зрозуміла, як піцу робити. Ну, тут саме головне коржа. Угу. Ну, Оце саме головне. Остальне все, що хочеш. Саме зробити. звичайне дрождьове тісто. Угу. Воно до сходить, так? Да? Так. Да. Воно в мене сходило. Потім я його коли розкачала, поки я приготувала всю начинку, воно ще трошки зійшло, але я його переклала прямо на противень сюди. І тоді вже прямо тут бортики тут, ось, бачите, противень сам зробив бортики. Так як ми робимо пиріжок, ми ж защіпаємо бортики, да? Ну, да. це типа пиріжок тільки відкритий. Оскільки в тебе муки пішло, оце на пішло. А, муки тут пішло 300 грам. 300 грам? Угу. А тут не стаканами, нічим, а по весу. Ну, я взяла. Галась, я подивлюсь. Я брала, я брала по тут в хлебопечке есть программа, называется «Тесто для пиццы». То тобто есть я взяла столовую ложку олії, потім 240 грам води. Ну, я не брала півтора чайної ложки. Вони пишуть півтори чайної ложки солі. Може воно було б вкусніше? Угу. Валера каже, що не вистачає солі. Треба в наступний раз попробувати півтори чайної ложки солі. А, і муки 480 грам і чайна ложка сухих дрожжів. Як це, це в хлібопечці воно мішало, там Все сходило. так і треба в хлебопечке, да? Ну, це тісто для хлібопечки, да. Ну, можна зробити і так, але тільки треба, щоб воно сходило. Воно там мішає його, воно сходить, потім мішає, воно опять підогріває його. Так як ото ми ставимо опару, Мгм. і щоб воно трошки підогрілося. Да, і трошки помідори густу, получилися товстуваті, да? Угу. Трошки товстуваті Ну, це помідори. тут, що хочеш, ти й клади. Да. Ну, тісто вийшло непогане. Я більше всього боялася за тісто. Ну, це Щоб воно було м'яке, щоб воно було не, не забите, ото, знаєте, і не рідке. Ну, да яке, який величезний получився шматок піци. З'їв кусок і наївся. Це ти кетчуп помазано, так? Да? Так, да, оце дивіться. Да, отакий кетчуп, беріть. Доїдайте його. Ні, Мені він не подобається. Не нравиться? Чого? Острий? Ну, я взагалі не люблю такі всякі. Кетчупи, так? Да? Ну. Ні, такий обикновений, я так не такий. Mm. Да, не вистачає не хватає солі. Угу. Чуть-чуть солі не вистачає. А воно виходить. М'ясо було зварене, але без солі. Воно тут все без солі. Ну, мабуть, ці коржі по-разному роблять. Да, навірно. Так, одно. Але знаєте, як скільки хазяйок, стільки, стільки рецептів борщу, точно так же тут. Скільки хазяйок в Італії, а вже і нас почали робити, стільки рецептів піци. Люба передавала привіт. Mm, спасибо. вона. Віталій? Вона балакала з, із Наташею. Угу. Переболіла вона коронавірусом. Угу. Mm В них зараз там коронавірус. коронавірус вітає. Угу. Уся сім'я переболіла і вона переболіла. Ну, слава Богу, пройшло. Нормально, так? Да? Нормально. Ну, думати, скільки це їй років? Ну, це вже їй буде 80. Де? 76. 6. 86. Ні, підождіть. Вона казала, що їй 85, це ще коли папа був живий. Наверно, їй 87. Ні, 86. 6. Вона на 3 роки від мене. Угу. Мені 83, Угу. а їй вона п'ятого року. Дайте вам ще кусочок. Ні. Наїла. Наїлися? Мгм. Хороший, Да? І і це. І тут і ананаси ще є. Не ну, бачу. Але якби, звісно, свіжий ананас, він би дав трошки кислинку. А це компот він дав такий, він солодкий. Mm -hmm. Він не такий сочний. Ну, хорошо вийшло. Угу. Угу. Яке тісто хороше. Угу. Гарно зійшло. Угу. Як вони тут таке тонюсіньке роблять, я, то мені сильно понравилася та піца е, Буславська. Угу. Да. Там Ну там же прес. Вона ж нам сказала, що прес, каже, зробить. А чому ж її не попросив, не попросив рецепт на тісто? Хай би і прес не було, а рецепт на тісто. А нащо? Ми А? Ми ну, неї купили, купили. могла б надати рецепт, а чому mm. жалко дати рецепт? Це для себе не, не це. То їхній бізнес. Ну, бізнес, ну. Вряд ли бізнес буде ділитися. От такі всі поробили з бізнесмени, що навіть ну, а рецепти не хочуть давати. Хліба ж ніхто не дасть безплатно. Ну, тому хазяйка хазяйки може розказати рецепт. А бізнесмен бізнесмену вряд ли. А цибульки ти не клала сюди, я бачу. Мгм. А не мішала б ще цибулька, мені кажеться. Не знаю, мені кажется, помішала. помішала? Угу. Мені кажется, цибулька. А там же м'ясо є. Кусочок з'їла і наїлась. Да, все таке ситне. І Ну, сир. Що ж воно, і сир, і, і, і мука, і сир. Усе. Ну, Усе. Яка велика. Величезна. Ну, Мені кажеться, вона е, е, гаряча не така, вона трошки споохолоне, вона буде ще добріша. Так, да, так. Да. Вона дуже. Дивіться, дуже гаряча. шампіньони, які знайшла. А де це ти знайшла? Ну, у нас на грядки. Душі пішли. І якраз Казала Ріта якраз їм прекрасно. вчора е, Галя була на базарі, Угу. купила кілограм грибів білі. Е, які ж вона там казала, і шити. Ну, ну білі Ну, це я бачите, точно погода хороша, якраз, Ага. І е, якраз для грибів. чи вона сказала 150 за кілограм чи 200 Угу. гривень? Ну їх вже багато йде на кілограм. Ну, там вже сильно багато купила грибів. Питає я по гриби, кажу, е, на та цей. Хіба Петровна, хіба зараз ходять по гриби? Зараз ніхто не ходить по гриби. Ну, кажу, Хоч і на город не кидають ракети, а кажу на область, а вона ж кажу, не в городі ліс, а за городом. Да. І там кажу, Все, спасибо. воєнна час. Наїлись. Да. Добренькі. Отож, всім добре, всім смачно. Да, все в нас вийшло. І ще і рибну є, роблять піцу. Ну, можна і попробувати, а чого б і ні? І рибну роблять піцу. Можна попробувати. Друзі, получилася в нас піца. Хоча я робила її перший раз в житті, але получилося. Так що, як я кажу завжди, експериментуйте. О, сняла. Експериментуйте, все вийде. Головне, щоб було натхнення і мир. О, ну я вже переключу. Переключу туди, отак. О, це буде краще. Зняла хустинку на голові, як дурного на хаті. Головне, щоб був мир на землі, головне, щоб було небо чисте та мирне. Друзі, всього вам найкращого. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші вподобайки. Хорошого вам дня. Всього найкращого.